بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعوذ برب الناس کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ملک الناس یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی الہ الناس لوگوں کے معبود برحق کی من شر الوسواس شیطان وسوسا انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے من الجن الجنة والناس خواب جنات سے ہو یا انسانوں میں سے صدق اللہ العظیم